трансформатор жабык болот өзөктөн турат ага эки зым менен оролгон катушкалар орнотулган баштапкы ором өзгөрмө чыңалуу булагына туташтырылган экинчи ором электр энергиясын керектөөчүлөргө туташтырылган баштапкы оромдогу өзгөрмө ток өзөктүн ичинде өзгөрмө магнит талаасын пайда кылат өзгөрмө магнит талаасы экинчилик оромго кирип анын учунда өзгөрмө чыңалууну пайда кылат